Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, kumusta po kayo at sa ating mga babayang OFW? Sa muli po ako po si Taong Gala at welcome po sa ating uh, uh, vlog for today. Siyempre kung bago ka lang sa aking tahanan ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Bueno, marahil sa title pa lang ay entresado ka kung bakit naririto ka. Bueno mga kaibigan, Bago po ang lahat ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi pa man nakakaupo ang ating incoming president. Ang ating President-elect Bongbong Marcos ay sunod-sunod na ng mga rally ang kanyang ang sumasalubong sa kanya. Sa PICC, sa Comelec at talaga namang nagpapahayag sila na sila ay diskumpiyado sa nangyaring halalan. Ganito ang pag-iisip ng mga kabataang nag-aaral ngayon sa UP. Batid natin na ang mga taga-UP ay talagang laging kontra sa mga administration. Kahit sinong pangulo ay laman sila ng sanla ng lansangan sa kanilang pagprotesta. Pero nakakagulat mga kaibigan ang isa kong natuklasan. Ayon sa ating pag-aaral, ang UP ay kilala bilang makalini sapagkat hindi nga mat nasa lansangan sila at sumisigaw ng protesta. Pero maniwala kayo sa hindi, ang UP makabungbong din pala. Kung ano at papano ko ito papatunayan, kayo na lang po ang humusga. Subalit hihilingin ko na pagkatapos makita ninyo itong larawan aking ipapakita sa inyo. Comment down below ano po ang masasabi ninyo. Boy ng mga kaibigan, panoorin nyo na lamang po itong ipapakita kong larawan sa inyo.